Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный денсер, шейкер, шейкер, эй, party maker. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Миллион, миллион, миллион, алых Из окна, из окна, из окна, видишь ты. Далелем, далелем, далелем, <laughs> серьез, приматы и цветы. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Че, он тоже двоечку? Ты чё, дурак, блядь?